خويد الخير هذه هي حالة لي ميغري كي هنا كي بلادي وين ما نغدا نسمى براني نطلبك يا رب العالي كل غريب لبلادو تبديه ويعيش فيها هاني مليحة في خاطر الأحباب اللي يحبونا وليدات الغربة واحد واحد ميمون كريم فيصل ولاد افيون باشير محمد خيالي غايب علينا كلهم حبابي اللي يبغوني وجهي يضحكوا ليا ظهري يقطعوا فيا هذيك هنيك الليله وقدر You yol mesaj.